Aquí está. Agarra la varita de abajo. Ahora sí, con el... No, la de abajo. Ahora. ¡No! la de abajo. ¡Ah! Eh, no, esta varita no. ¿Dónde está mi varita más? ¡Ajá! Aquí tengo guardado. ¿Qué creen que tengo aquí guardado? No, mi lonche. No tengo un guardador, mi otra maleta, mi vareta. Ay, ¿dónde está la vareta? Espérate. Ahí está, la chiquita.